Du hast soeben das Ende dieses Videos erreicht und ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du es bis zum Ende angeschaut hast. Falls du zukünftig deinen Workflow verbessern möchtest mit neuen Windows-Funktionen oder vielleicht auch bisherigen, wovon du noch nichts wusstest, dann lass doch ein Abo da. Wir werden auch zukünftig Videos über Windows machen, wo wir die Neuerung von neuen Updates zeigen oder dir Tipps und Tricks geben und Geräte reviewen. Falls du also Interesse hast, schau mal auf unserem Kanal vorbei. Und damit verabschiede ich mich auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.